Et bonjour à tous les initiés, nous on se retrouve pour Mario. Mario 64 DLC Sunshine. Voilà, Mario 64 sans Sunshine. Ouais, on va faire le, le 3 de tous les Ouais. C'est parti. Ouais, tu rentres comme ça. <laughs> Là, comme dans le jeu normal. Euh, serais pas, je serais incapable de faire ça. Je dois vous dire ça. Là, vous rentrez dans des démo, donc il n'y a pas tous les soleils Comment ça se fait ah Non, non, non. Mais Mario, il va trop Ah, donc euh, comme je disais, c'est une version 2 où... Ok, d'accord. J'appuie sur le bouton. Plus j'utilise un étoile, tout là. Je sais pas s'il y a plusieurs étoiles dans... Ah, la caverne secrète. Je pense... Quelle étoile je veux parler là C'était Goomba, ok. Ok, Mario a plus de me casser hein. ça qu'on devient Combien Attends, pourquoi ça un trop Une meilleure anglais. Une version DS, hein. c'est pas une version. C'est pas une version 64, c'est une version DS. On va bien retrouver ça. je vais en remettre. Donc c'est une version démo, donc il n'y a pas tous les étoiles du jeu. Hein, j'ai des voix à la plage, je l'ai été et il n'y a pas de plage. En fait, Chaque ça à même directement. quoi Ouais, ah, c'est parce qu'en fait, j'ai vu le démon Peut-être il y a 100, non ah, je suis déjà sans. Putain, c'est des pièces. Non, c'est du sable. Qu'est-ce rouge. Je quoi Tu peux voler Non. C'est au programme Je peux baiser ma hein. Les on peut passer comme simplement les caisses.